Oh Ik zet het op YouTube. 3, 2, 1. Zeg even je naam. Nee, nee, nee, nee, Je wordt beroemd, zeg het even. Bami, bang, bang, bang, bang. bang, bang. Zeg even je naam. Wil ze? okay, wacht even. Hoe lang is het Chinees? Hij is de beste vriend van ome zeg even je naam. Nee. <laughs> Mees is een jongensnaam. Ja, nee, ja, we, praten voor elkaar. We praten voor elkaar. is, dit is Sarah van Zijs. Ik ben Emma. <laughs>